आज कई वो कि बहुत दिन से मैं मालवीय भाभी के सुन ही रही तो हमारे इच्छा हुई कि उनसे मिला अब उनसे मिलना है तो बहुत कठिन हुई हो क्योंकि पहले तो भाभी फुर्सत में रहती थी पर अब आजकल कहीं हुई है कि वहाँ यूट्यूब पे दिखे फेसबुक पे दिखे तो इतनी व्यस्त हुई कि दिन भर फोन पे लगी रहे आप इतना लोगों से मिले उनका बात फिर मारे मिलनो तो बड़ा मुश्किल काम था फिर भी मैंने थोड़ी घड़ी कोशिश करी ने उनके कियो तो भी आज हमारा घमासान डॉट कॉम का स्टूडियो में आ गया हूँ उनको स्वागत करूँ अब आज जिस तरीके से हम ये शो दिखा रहे हैं वो एक नई परंपरा है क्योंकि हम आमतौर पर राजनेताओं के बारे में बात करते हैं और ऐसे मामलों में बात करते हैं जो दिगर होते हैं लेकिन समाज की एक ऐसी महिला जने ने थोड़ा दिन पहले कई કર્યો કે એક પ્રયોગ કર્યો ને वो प्रयोग सक्सेस हुई गयो ने घरवालों सपोर्ट कर दियो ने आदमी भी तैयार हुई गयो ने माँ बाप भी तैयार हुई गया ने छोरा छोरी भी तैयार हुई गया अब ये कहने लग गया कि करो तुम तो ये जो काम करना है अब ये भाभी कहीं कर रही है कि दिन भर फोन उठे उठे के परेशान है कि यो भी कर लो वो भी कर लो अब कहीं करे अब इको वास्ते मैंने इनसे क्यों तो ये किए कि मैं भी सोच ही रही हूँ कि कहीं करूँ और कहीं नहीं करूँ अब मैं भाभी से पूछूं मालवी भाभी कह रहे प्रतीक्षा जैन नैयर से कि आपके कई लग रही हो आपने कैसे शुरू करी यो काम कैसे शुरू हुआ हमारे बताओ सादर नमस्कार आपसे और घणो धन्यवाद आपको कि आपने हमारे यहाँ निमंत्रण देने ने बुलायो ने मैंने पैडमैन पिक्चर में काम करियो है पिछला साल तो मैं हमारी आठ दस दिन की शूटिंग थी पर जब हमने पिक्चर देखी तो हमारा तो सारा सीन ही कट गया था हमें तो सारा डायलॉग उन्होंने काट दिया था एडिटिंग में तो मैंने कहा चलो अपन एक कहीं जस्टिफाई करा थोड़ा बहुत एक कहीं वीडियो बनना है तो ऐसे ही मजाक मजाक में एक वीडियो बनाई दिया मालवी में कि भाई वो अक्षय कुमार हमारे पास आए उन्हें उन्होंने क्यों कि थारे हमारे साथ काम करना पड़ेगा उन्हें मैंने तो व्यस्तता का कारण होकर मना कर ही दियो तो ऐसे करके मैंने जस्टिफाई करी हमारा रोल के कि भाई छोटे छोटे रोल नहीं तुम्हारा हो तो मैं बहुत बिजी थी दूसरी पिक्चर की शूटिंग में इसलिए मैंने छोटो रोल करियो तो तो वास्ते फिर ओके हमने जस्टिफाई करने के लिए ना वीडियो के डाल दी यूट्यूब पे तो वो तो वायरल भी क्यों लोगों को बहुत पसंद आया वो वीडियो इस तरीके से हमारा वो शुरू हो गया कार्यक्रम तो अभी तुम्हारा गुस्सा आयो कि तुम्हारा जो है शो में फिल्म में जो है वो इससे काट दिया नहीं तो, तो तुमने कहीं अक्षय कुमार से बात नहीं करी गई नहीं अक्षय कुमार तुम्हारा दोस्त है नहीं बहुत पुराना दोस्त है वो तुम्हारा वो तो मैं तो जान मुझके काम काम कर रही हूँ क्योंकि हमारी तो दूसरी पिक्चर की शूटिंग चल रही थी क्या तो अच्छा तो- हाँ तो वो तो जबरदस्ती ली गयो ना उनने कराया वहाँ पे काम छोटो मोटो क्योंकि तो ही हमारे पिक्चर में तो, कस्मा <laughs> कस्मा की कई बात है वो तो बैठेगी ना तरफ मुंह करके अच्छा बस तो फिर तो मनाना पड़ेगा क्योंकि तो रो रो तो गई वो <laughs> रो तो नहीं तो पर मुंह ऐसा बने लियो तो अच्छा गुस्सा से लाल बम हो गयो तो मैंने कहा मनाना तो पड़ेगा कहीं करूँ तो फिर छोटो मोटो रोल करियो कि पिक्चर में जाके तो हाँ। अपना इंदौर में तो सब खावा हाँ। है कि जगह गली गली में एक एक दुकान रहे शाम के टाइम पे कोई दुकान खाली नहीं रहे खावा पीवा मार भी लोग कहीं काम नहीं दिन भर खावे भले कमाने धमाने का ठिकाना नहीं हो तो बस वही उपास भी ऐसे ही करा अपन तो सुबह से लेके शाम तक खाता रहना सबके कहता रहना कि उपास है उपास है कितना आइटम बनाया उपवास में अरे बहुत आइटम बना एक से एक आइटम बना है तो तुम्हारा एक वीडियो भी तो आया था भाभी उपास पे हाँ उपास पे वीडियो आया था नहीं कहीं तो थोड़ा बताए ना हाँ वो वीडियो ऐसा था कि भाई आज हमारे उपास है तो सुबह से अन्न को एक दाना नहीं खाया सुबह बस आठ दस बादाम खाई ली थी दो तीन सेवफल खा लिया था ने दो एक केला खा लिया था ने बस दूध पी रहे था अब कहीं कर आज के खाते तो सका लिया आज उपास है मारो तो तो भाई दो बजी ना बजी ना हमारा पेट में तो ऐसा बैठा आया ने ऐसी मरोड़ आई तो अब कहीं करूँ तो जैसे तैसे करके दो प्लेट साबुदाना की खिचड़ी खाई अब साबुदाना खिचड़ी के भाई गई पर अब कहीं करो वाह खाई भूख भाटा खाए मैं वही खाई ना मैं तो सो गई न चार बजे जब मैं उठी तो मारे तो ऐसा चक्कर आया ऐसा चक्कर आया तो इन्हें मारे उसी टाइम खरबूजो काट के दियो ना मूंगफली का दाना की पट्टी खिलाई क्योंकि तू तो वापस आराम कर ही ले तो वही मैं तो वापस पापा साड़ी पड़े गई मैं फिर जब मैं आठ बजे उठी तो मैंने इनसे क्योंकि अब तो वहाँ से बिल्कुल नहीं रहवा है वो वहाँ तो माथो घूमी रही है तो इन्हें वहाँ से क्यों कि तू तो यहीं बैठी रहेगी चुपचाप मैं अब बिहार थारा लिए सिंगाड़ा के आटा की पूड़ी बनवा रही हूँ और मैं अब बिहार सराफा जाके थाले रबड़ी लेके आऊँगा मैं छावनी को कड़ाई को दूध लेके आऊँगा ये सब तो खाएगी पिएगी उसका बाद ही तू यहाँ से बोलेगी तो भैया कहीं घर में बैठी हुई नहीं उनका रस्तों देखी रही हूँ कहीं कह रहा अब कहीं खा तो सका नहीं आज उपास मारो तो तो तुम्हारे भाभी जो काम नया मिल गया है ये हाँ। तुम्हारा कहीं बढ़ी भी हो गए आगे और कहीं करी रहे हो तो कहीं बड़ी हो रहे हैं ना बहुत फुल स्पीड में बढ़ी भी हो रहे हो तुम तो। अच्छा रोज की कान की कल अकड़ा पड़ा है उनका फोन आया कि हमारे कने आई जाओ ना हमारे कने आई जाओ ना यो वीडियो बनाई दो ना वो वीडियो बनाई दो तो कितना वीडियो बनाऊं मैं भी कोई ना कोई मसलने को भी आता होगा फोन जो उल्टी सीधी बात करता होगा कि सॉरी ऐसा कर लो वही तो बोल रही हूँ मैं कि सब हम और फोन फोन करता रहे दिन भर कि कभी बोले इना टॉपिक पे बनाई दो कभी बोले उना टॉपिक पे बनाई दो अब एक जगह बुटीक में सूट खरीदने गई तो बोले बैठो नहीं भाभी हमारे बुटीक पे कहीं बनाई दो तो तब तो मालूम है भाभी की आलू ही हर जगह हाँ पर आलू तो सेहत के लिए हानिकारक है पर अपनी माल भी हानिकारक नहीं है ठीक है अपन जितो बोलांगा नहीं जितो बढ़ाएंगा नहीं उतो अच्छा रहेगा आगे अपना बच्चा उन बोले या माल भी अपनी भाषा आगे बढ़े यही हमारा मोटिव है ने इंदौर में तुम पली बड़ी ने खेली कूदी ने उसके बाद तो तुमने ब्याह करने के बाद जो है यो काम चालू कर दियो ने आप तुम्हारे जो है ये चुनाव की चिंता होगी तब तो क्योंकि वोट तो वोट तो यो कई काम हो नहीं तो वोट तो देना पड़ेगा नहीं जितना अपन वोट देंगे जितना ज्यादा वोट करांगा उतनी अपनी सरकार अच्छी बनेगी भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है अपना विश्व में पूरा में ओ तुम्हारा कहना को लोग ना वोट दी देगा जैसे कोई यो भाई वोट अरे बिल्कुल देगा क्यों नहीं देगा कितना परसेंट बढ़ी हो अरे परसेंट तो बिल्कुल बढ़िया होगा जो अपने मतलब बीजेपी और कांग्रेस का बीच में जितना अंतर आया नहीं उससे आधो ज्यादा अंतर आता अगर मैं नहीं कहती कि तुम नोटा मत दबा दो बहुत लोगों ने नोटा दबाने वाला था पर हमारा कहना से लोगों ने बहुत कम नोटा दबाया तो ऐसा तो मत कर दो ये थोड़ा थोड़ा दिन बाद राजनीति में चली जाओ नहीं नहीं नहीं राजनीति से तो इतना इतना हाथ जोड़ा क्यों हमारा के नेताओं से नफरत है नहीं नहीं नेताओं से नफरत नहीं अपने नेतागिरी से नफरत नेताओं <laughs> तो से नफरत नहीं है अपने राजनीति अपना कहीं काम की लोग करे राजनीति करने वाला अपने तो कहीं नहीं अपना साधारण अपन अच्छा तो तो हाँ, हाँ, करा बहुत कला नाटक अभी तो हमारा नाटक शुरू होने वाला है एक थोड़ा सस्पेंस है अभी हम बताएंगे नहीं तुम्हारे थोड़ा सस्पेंस है नाटक हम लाएंगे बहुत जल्दी नाटक नहीं हर कोई भाभी भाभी के अच्छा लगे कहीं अच्छा लगे क्यों नहीं लगे भाभी तो बहुत अच्छे आदर सम्मान पूर्वक लोग नाम पुकारे अपना मैं तब कहीं जाओ तो पहले तो तुम्हारा कोई पूछ तो नहीं था आप कहीं जाओ छप्पन दुकान जाओ ना सराफा जाओ ना कोई ब्याह में शादी में जाओ ना कहीं जाओ तो सब लोग आगे पीछे होके कहीं तुम्हारा गई क्या क्या है फोटो खींचा फोटो खींचा अरे अब तो लोगों ने बोले अब हवे अयाड़ी आओ ना आ रही से कोई आ रही है तो हटना से कोई आ रही हो तो हटने से कोई आ रही हो तो कोई सेल्फी खिंचाई रही है तो कोई तो कह हमारे साथ खिंचाई लो अब तो मना फोन इतना पहचानने लगी गया कि मारो इधर उधर जाना मुश्किल हुई है तो तुम तो सबकी जोर गरीब की भाभी हुई गरीब की भाभी जगत भाभी हुई गई और गई तो ये जगत भाभी बनी गई तो तुम्हारा कहीं लगे तुम्हारा आदमी कहीं कि तुम्हारा कहीं क्या नहीं नहीं उनको तो बहुत सपोर्ट है हमारे उनका सपोर्ट का बिना ये सब काम बिल्कुल हो ही नहीं सकता तो बेचारा बिल्कुल हर जगह जाने दे हर काम में सपोर्ट करे तो आप घर वाले तो भाभी तो नहीं कहने लगी तुम्हारे छोटी छोटी नहीं घर वाले सब <laughs> नहीं नहीं उनका ले तो मालवी मम्मी ने मालवी उनकी वाइफ ने मालवी बहन ना मालवी बेटी हुआ मैं <laughs> नहीं तुम्हारा कहीं सब लोग आया तो कहीं रातें कि मालवी भाभी बन जो मालवी में बोलूँ तुम्हारा कहीं चिंता अड़ी पड़ी थी नहीं सो कहीं सपनों नहीं आया तुम्हारे वो तुम इनके कि अब कई करा अपने दस दिन की शूटिंग करी ना पिक्चर में तो जरा सा दिखा अपन तो ये कहीं तो अपन जस्टिफाई करा लोग उनका सामने मैं बचपन में घर में सब मालवीय बोलता था हम जैन परिवार से हूँ मैं मम्मी की बहुत अच्छी मालवी है उनके खूब अच्छा लोग गीत होना आए ना खूब अच्छी मालवी बोले मम्मी हमारी तो मैंने कहा चलो जो भी मन में सोचने में आया तो मालवी में ही आया कि ऐसो करीला वसो करीला वसो करीला तो एक दिन ऐसे ही कहीं से आया हम शादी में से तो मैंने बोली उनकी चलो एक वीडियो बनाया बेटा बनी गयो हम पे तो-, तो बस औलाद ना तुम्हारे फोन करे तो भाभी कहीं लगे तुम्हारे फोन पे कभी कभी अच्छा लगे कि कभी खराब भी लगे नहीं नहीं अच्छा लगे क्यों क्यों नहीं अच्छा लगेगा कोई बिल्कुल सब आदर सम्मान पूर्वक बात करे कोई ऐसी कभी कोई बदतमीजी नहीं करे सब इंदौर से बाहर तक नाम चल रही हो तो बाहर से फोन आया कहाँ से तो बाहर से भी आया फोन तो अपने आउट ऑफ इंडिया से भी फोन आई विदेश आएगी विदेश जाएगी क्यों नहीं जाएगी कई तरीके <laughs> नरो काम मिली ना अठे नरो नाम मिली हमारे तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं है नहीं नहीं रांगा तो अपन अपने अटने ही हाँ बस थोड़ा कभी कभार जाएगा अटने तो तो अटने जाने की इच्छा कहीं है कि पहले कहीं नहीं गई नहीं पहले आउट ऑफ इंडिया तो अभी तक कहीं नहीं गई हूँ मैं और हाँ। अभी तो ऐसा रिस्पॉन्स एरिया है हमारे की अब दो चार जगह तो बहुत जल्दी जाना पड़ेगा तो ये मालवीय भाषा में तुम बोलो भाभी तो तुम्हारा लगे नहीं कि वो दूसरा छोरी के भी तैयार करो मैंने उनके भी सिखाओ हाँ क्यों नहीं ये तो अपना मिशन है कि भाई जो आने वाली पीढ़ी है वह नहीं बोली रही है मालवी धीरे धीरे अपनी भाषा खत्म हुई रही है हाँ। तो अगर अपन बोला ना फैशन में आएगी तो लोगों फिर से बोलने लगेगा तो बच्चा उन भी फिर से बोलने लगे हमारा खुद का बच्चा बोलने लगे अरे कई बात करो लोग ना अंग्रेजी पढ़ा है बाकी तो ढोर खेला है ठीक है अंग्रेजी नहीं आया तब हिंदी की छोड़ के मालवी में चले गई ऐसा कहीं नहीं है अरे देवजो जैसे बड़ा मानते स्कूल में कहीं मालवी पढ़ाया है अपन जितना बाहर निकलांगा नहीं घर का उतना लोगों ने पूछेगा कि जितनी भाषा तुम्हारे आए उतना तुम अच्छा हो भले वो कोई सी भाषा हो भाषा आनी चाहिए आपके भले मराठी हो हिंदी हो मालवी हो राजस्थानी हो कि इंग्लिश हो अरे ये सुनियो कि तुम जो है मालवी भावे बनी के नाम भी कमाई दी ने दाम भी कमाई दी हाँ, तो, तो ऐसा कहिए तो ब्रांड बनी गई हूँ मालवी समाज को तो, तो मालवी समाज को तरह तरह ठेको नहीं लियो भाई ठेको नहीं लियो पर अपन के आगे, तो बढ़े नहीं आ आए तो तुम्हारा कहीं लगे या एक भाभी है तो वो एक मालवी भैया भी होना चाहिए हाँ, तो आ जाए कोई भैया में इतनी ताकत हो तो आई जाए ने खड़ो रहे सामने ने करे हमारे सामने हमारे से जी हजूरी तो करके दिखाए जरा सी नहीं तो तुम कहीं मारा मारा कहीं यो दूसरा के आगे नहीं बढ़ने दो क्यों नहीं बढ़ने था बिल्कुल बढ़ने था अपन तो ट्यूशन भी देता मालवी में अच्छा तो ये स्कूल में जाके मालवी भाषा पढ़ाने का तैयार हो तुम तैयार हुए तो कोई बुलाया तो तैयार अच्छा उन्हें अब आगे जो ये काम करी रहे उन्हें काम के बढ़ाओगे कैसे बढ़ाएगा अभी हम मालवी में नाटक भी करेंगे मालवी थिएटर लाएंगे और धीरे धीरे मालवी की जो कहावत उन्हें अपनी पुरानी उनके लाने ने उनका ऊपर भी प्रोग्राम बनाने को विचार है नहीं मैंने सुनिए कि भाभी जब पूरी दुनिया सो जाए तब ये मालवी भाषा का वीडियो तो हम आधी रात के बनाओ इसको तो। क्यों <laughs> एक्चुअली हमारे कही ये है कि बिल्कुल शांति चाहिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए अब दिन में अपन कभी बनाए शांति तो हमारे चाहिए बाकी सबके अशांति चाहिए बात नहीं <laughs> ऐसा कहीं नहीं है मालवी भाषा सुन के सबके अच्छा अच्छा के शांति महसूस हो सबके बहुत मीठो लगे और अपन दिन में बनाए तो दस बार घंटी बजेगी घर की फिर वह वीडियो में आवाज आई जाए कभी बच्चा नहीं गया है कभी टीवी चले गया है कभी बाहर सब्जी वाला आवाज लग रही है तो वह शांति नहीं आई पाए ना दिमाग में बिल्कुल काम वो चाहिए कॉन्सेंट्रेशन चाहिए मैं कहीं करूँ की एक साथ बोलूँ ऐसा नहीं की जरा सा बोलियो फिर वीडियो जोड़ी दियो जरा सा बोलियो ऐसा कहीं नहीं करूँ जो भी बोलूँ पूरी एक साथ बोलूँ तो वो हमारे बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए मतलब तुम्हारा कितना वीडियो बनी है अभी तक अभी तक तेरह चौदह वीडियो बनी गया है अब आगे कई महीना दो महीना में एक वीडियो बने कि हर हफ्ता बनाए तो नहीं नहीं हर हफ्ता नहीं जैसे अभी सब्जेक्ट आया जैसे अभी एक मैंने ठंड पे बनाया तो 26 हम्म। जनवरी पे बनाया फिर हाँ, लोगों ने तो पड़ी तुमने की वीडियो थी ऐसी कोई कड़कड़ाती ठंड पड़ी हड्डा हाँ, तो? अरे बहन तो गोदड़ी नहीं निकाली करो दा हो कई गोदड़ी नहीं निकाली कई निकाली गोदड़ी हमारी तो रजाई ने गोदड़िया ने गद्दा ने सब कम पड़ी ना तुम कैसी बात करो तो में जंगल में रहता होगा फिर कोई नहीं रहा हम तो जंगल में यही सिटी का सिटी में रहा हम तो ऐसी ठंड बजी ऐसी ठंड बजी की हड़का हमारा तो बजी गया नहीं तभी टीवी देखो ना अखबार पढ़ो तो समझ ये ना अखबार वाला और टीवी वाला के बारे में कहीं कहना पड़ रही हो कहीं दिखाए और कहीं छापे ये सब अभी तो थोड़ा थोड़ा राजनीति का शिकार है थोड़ा बहुत अखबार में भी आजकल अच्छा कभी कोई पार्टी को समर्थन करेगा तो कभी कोई को करेगा लकड़े के पड़े हम पर अब ठीक है अब चुनाव एरिया है देखो जो सच्चो है जो अच्छो है वही जीतेगा इनका कहने में छुपाने से कहीं नहीं हुआ अखबार वाला उनका सब जनता जाने की कौन सच्चो है ना कौन झूठो है नहीं मालूम है भाभी ये तुम्हारी भाई कहीं खुश है कहीं कहीं के तुम्हारी भाई ये तुम सब करो तो बहुत खुश है हमारे भाई तो कहीं के बहुत घमंड करे हमारे पे तो बहुत अभिमान करे ने, ने बाबा बाबा तुम्हारा ये नहीं बाबा चली गया दस साल हुआ उनके पर वे भी ऊपर से आशीर्वाद देता होगा जब तो आज इतना नाम हुई है ने આપણો આ, આદમી કઈ કે हमारा आदमी तो बहुत खुश है ना बहुत सपोर्ट करे हमारे से કઈ કે मैं तो कहे की अरे तू तुम्हारे तो भी सिखाई दे भी पंजाबी बोले हाँ तो कि अब तो मैं भी मालवी हुई हूँ वहाँ दो तू तुम्हारे तो भी पूरी मालवी सिखाई दे तो तब तो भाभी पहले मिक्स हुई होगी तो जेन ने पंजाबी मिली थी तब तो ऐसी होगी तो बाबा फिर मालूम नहीं है कितनी भी बड़ी शादी में चला जाओ ना कितना बड़ा होटल में जाओ मिक्स वेज जरूर मिल जाएगी तो ये तो अपना आज हिसाब से बिल्कुल सही गणित तो अपना घर वाला के पढ़ेंगे मानो भैया नहीं तो भाई एक्टिंग नहीं करेगी मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मैं कहां से करेगा अरे कहीं वो कंप्यूटर कहीं हिलाता डुलाता रहता दिन भर देखता तो रहता आंखें तो फाड़े ले ऊपर कहीं मिले मैं तो बोले बस तू तो तू थारा कर मैं हमारे सारे की सहायता मिलेगी कहीं भी चाहिए होगी तो मैं थारो सपोर्ट करूंगा ये ना काम में मारो कोई इंटरेस्ट नहीं नहीं हमारे ही घमासान डॉट कॉम का जो दर्शक है हम्म। इनके वास्ते कहीं क्यों होता बस घमासान डॉट कॉम पे विश्वास करो बहुत अच्छा लोगों ने मैं तो पहली बार मिली हूँ पर मैं जानती तो पहला से थी आप लोगों के हमारे हाँ। हमारे कहीं सुनियो वो तो मैंने हम्म। कि इनने अपना शुरू करियो है डॉट कॉम वेबसाइट शुरू करी है तो पे इनका खबर हम बिल्कुल निष्पक्ष रहे हैं और बिल्कुल किसी भी पार्टी का उसमें पक्ष में कभी भी नहीं रहे तो मैंने सुनियो भी तो कि बहुत सच्चा लोगों ने तो आज आपसे मिली गए ना हमारी पूरी शंका भी दूर हुई गई कि कहीं मालूम कैसा लोग होगा भाई तो ये थी मालवी भाभी प्रतीक्षा जैन नैयर जिनसे हमने बात करने की कोशिश की है मालवी भाषा में मुझे मालवी भाषा बहुत कम आती है लेकिन भाभी के साथ बैठने का असर ये हुआ कि हम भी उसी अंदाज में सवाल करने लगे और हम कुछ नया लेने की कोशिश करते रहे आप देखते रहिए घमासान डॉट कॉम